हेलो भाटी मैंने बोला था ना एक दिन मोकाट को ओ एल पर बेच दूंगा आज बेच दिया यार पापा महीने के पाँच ही भाई क्या मेरी थैंक यू बेटा पापा ये मेरी है इसे मैं चला सकता हूँ बेटा मुझे पता था तू तो एक दिन स्टार्टअप खोल ही लेगा मैं तो बस तेरी पेशेंस चेक कर रहा था you know a successful man is always patient. हाँ <laughs> पापा आखिरकार मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करा ही लिया आप कुछ पीने के लिए लेंगी sir if you don't mind चाय चलेगा लेकिन ऑफिस में दूध खत्म हो गया है तो सर मैं वैसे ग्रीन टी की बात कर रही थी ग्रीन टी ग्रीन टी के ग्रीन टी हाँ। के साशे उसमें आते कहाँ हैं सर तो पानी ही पी दीजिए क्लास में आ, लेकिन पानी तो ऑफिस में सुबह पाँच बजे से ही नहीं आ रहा है तो सर आपने क्या पिया एप्पल जूस पर एप्पल जूस आप मुझे नहीं, नहीं दे सकते, सकते। क्योंकि वो तो आप पी गए Rohit Pandey C D I central department of investigation इस कंपनी का लीगल पेपर कहाँ है अबे नवीन कहाँ गए यार पेपर्स यार ढूंढ तो रहा हूँ यार योगी ओहो यार नवीन कहाँ गए यार पेपर्स अरे क्या यार Naveen how can you be so irresponsible आपको इरिस्पॉन्सिबल की स्पेलिंग आती है भाई नवीन तुझे दो दिन से कोडिंग कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा सौ में क्या बताऊँ यार मुझे क्या बोल रहे हो यार तुम सब ये कंपनी जो भी है मेरी वजह से है तुम लोग तो फ्री के पैसे कमा रहे हो यहाँ पर रुक जाओ वरना गोली मार देनी है मैंने अबे यार नवीन जिस कंपनी में हम कल तक काम करते थे ना वो आज बैंक हो गई है अब क्या करना है गाइस we'll start from scratch